Bonsoir. Je vais retirer le masque euh, le temps de vous accueillir. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue aux conférences d'Océanopolis. Ce soir, donc, sur la thématique euh, Réduire localement la pollution plastique, euh, conférence organisée dans le cadre du projet Interreg Preventing Plastic Pollution. Et je vais donc laisser la parole à Frédéric Denez qui va intervenir ce soir pour animer cette conférence table ronde. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Quelle libération Je viens de Paris où le masque est collé sur le visage du matin jusqu'au soir, couvre-feu oblige. Et là, Brest, je revis, donc je retire mon masque, il n'y a pas de couvre-feu. Euh, vous avez vu, on nous a tout retiré, hein. à part aller pisser la nuit dehors. Je vois pas vraiment ce qu'on va pouvoir faire encore. En gros, si je résume, comme le disait mon copain Pascal Gros, dessinateur de Marianne, si vous aimez certaines choses dans la vie, considérez que c'est plus possible. Pour le reste, bah, restez chez vous à regarder les discours de, Macron à la télé, interviewé par deux brillants journalistes, comme vous avez vu hier. Il n'y a pas eu une seule question posée au président. Euh, voilà, j'ai fait ma petite remarque sur, euh, sur mon petit métier. Euh, merci d'être là. pour assister à une conférence sur un sujet qui n'est pas, qui est très, voilà, dont, tout le monde parle, mais qui n'est pas forcément le plus joyeux possible. Mais on va vous montrer que, bah, il y a quand même des idées, des solutions, puis de l'espoir. Réduire localement la pollution plastique. Euh, je m'appelle Frédéric Denry, je suis non pas Dénès, c'est pas breton, c'est ch'ti, voilà. Mais en fait, moi, ça me permet de tester la salle. Je, dis, mais non, mon nom, on, ne le prononce pas comme ça, c'est Denry, puis j'essaie de voir si la salle rigole. Là, c'est pas le cas ce soir. Donc ça va être très compliqué, mesdames, messieurs. Donc je vais devoir en, rajouter derrière. Donc ne vous, ne vous étonnez pas. Euh, je suis journaliste, euh, auteur, euh, à France 5 notamment, au magazine de la santé par exemple, où je m'occupe des chroniques environnement santé pour Marina Carrère d'Ancos. J'en ai fait une sur le plastique il n'y a pas si longtemps. Et il y a eu un sujet récemment qui a été fait, non pas ici, mais euh, euh, mais sur la Manche, je ne sais plus dans quel laboratoire qui étudie le contenu en, micro et nanoplastique des huîtres et des moules. Euh, vous voyez où c'est C'est quel labo C'était le labo d'Ifremer de, de Port-en-Bessin, et eh la ben eh ben qui fait partie du projet en plus. Eh ben voilà, vous voyez. donc, Tristan Attin, merci de l'accueillir, Tristan Attin, Vous êtes responsable médiation et culture scientifique euh, à Océanopolis. Euh, Marie-Amélie Néolier, qui était il n'y a pas si longtemps en botte, en car, et qui euh, essayait de nettoyer des déchets sur l'île d'Ouessant. Voilà. Vous êtes chargé de mission prévention et lutte contre les déchets plastiques au parc naturel marin de la mer d'Iroise. Arnaud Huvet qui vient de parler, vous êtes chercheur au LEMAR, le laboratoire des sciences de l'environnement marin à Plouzané. Voilà. et Valérie alors moi qui dis depuis 50 ans, prononcez bien mon nom, alors attention, donc c'est Y-E-U-C apostrophe H. Normalement j'ai un breton de chez Breton à côté de moi, comment on dit On dit hier. Ben bah non, non, non, vous m'avez dit tout à l'heure que c'était Yuc. Donc moi j'essaye de faire attention et en fait non. <laughs> Je ne sais pas quoi faire. Donc appelez-moi comme vous voulez finalement, ce sera plus simple. Euh, vous êtes chargé d'études à la Bossea, vous nous direz ce que c'est. Euh, Tristan, c'est à vous. Alors avant de parler du coup d'échanger sur cette thématique assez large qui est celle de la, pollution plastique, on va vous présenter un peu ben, aussi pourquoi on est là. C'est dans le cadre d'un programme européen. Et ce, de ce programme européen est donc dans le cadre de cette pollution plastique, on va commencer par juste énumérer quelques, quelques chiffres qui vont peut-être faire légèrement peur. Et je vais profiter aussi pour me libérer du masque. Euh, mais vous inquiétez pas, justement, l'objectif de cette journée, de cette soirée plutôt, c'est de vous parler aussi de toutes les solutions et tout ce que l'on peut mettre en place pour euh, réduire cette pollution plastique. Donc c'est par exemple plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année à travers le monde. on estime qu'un tiers de ces plastiques sont à usage unique. Euh, dans le cadre d'un réseau de surveillance, des par dont vous avez peut-être déjà entendu parler, vous avez déjà peut-être participé, plus de 83% des déchets que l'on retrouve sur, sur les plages de l'Atlantique Nord-Est sont en plastique. Un tiers de ces déchets plastiques euh, ont atterri dans, l'environnement, euh, donc ils atterrissent dans tout l'environnement tous les ans, et cela pollue donc aussi bien euh, l'environnement terrestre que l'environnement maritime. Et sur les 29 millions de tonnes de déchets en plastique collectés chaque année en Europe, il y a seulement un tiers qui est recyclé. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout quand on sait qu'en moyenne, un Européen consomme 120 kg de plastique par an dans ce contexte de pollution plastique et de surconsommation de plastique, euh, nous intervenons ici dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Preventing Plastic Pollution. Euh, dont le but est de faire travailler... Ce, ce qui en français donnerait quoi dire, euh, ben, Prévenir la pollution plastique. Et eh ben, voilà. On l'a juste en dessous, comme ça, ça, ça plaît à tout le monde. <laughs> donc c'est de faire travailler 18 partenaires au travers de l'Europe plus précisément en France et en Angleterre, sur cette thématique, de travailler à l'échelle de plusieurs bassins versants, dont on va parler justement au cours de cette rapide euh, présentation, pour identifier et cibler les hotspots, donc les sources euh, d'accumulation mm, de, de, plastique, euh, accompagner le changement de comportement des acteurs sur le territoire. On verra que ce sont des acteurs très, très divers, euh, et bien évidemment mettre en œuvre des solutions pour trouver des, alternatives euh, à l'utilisation euh, du, plastique. Et comme vous pouvez le voir, donc, cela est réalisé à l'échelle de sept bassins versants en France et en Angleterre, dont deux que vous connaissez plutôt bien ici, le bassin versant de la rade de Brest, mais aussi celui de la baie de Douarnenez. Et pour parler justement de ce programme, je vais laisser la parole à Valérie. C'est bien, vous avez évité de prononcer le nom de famille, comme ça vous n'avez fait aucune erreur. Alors bien évidemment, nos lingettes, qui sont grandes comme des serviettes de plage, ne sont pas en plastique. Hein. C'est du coton recyclé, responsable, étiquable, équitable. Vous me croyez bien sûr. Valérie, c'est à vous. Bien, merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis Valérie Yeuc. Je suis désolée, je prononce à la française. Je suis chargée d'études à la l'ABOCEA. Donc l'ABOCEA est un laboratoire public de conseil d'expertise et d'analyse basé en Bretagne. Moi, je viens de Plouzané. Donc dans le cadre du projet, du projet euh, PPP, l'ABOCEA est co-coordinateur du projet avec l'université euh, Queen Mary de, de Londres et également coordinateur de la tâche 1, comprendre la pollution plastique de la terre à la mer comme l'a dit euh, Tristan, euh, la pollution euh, d'origine marine représente à peu près 80%, des déchets retrouvés dans le milieu marin proviennent de la Terre, d'où l'importance de comprendre ce, qui, se passe au niveau des bassins versants pour mieux appréhender l'origine de ces déchets plastiques, connaître leur niveau de contamination et comparer, pouvoir comparer les résultats euh, obtenus pour proposer des protocoles de, suivi robustes à destination notamment des différents gestionnaires des bassins versants. Donc, comme l'a dit euh, Tristan, sept euh, bassins versants d'études, quatre en Angleterre et trois en France. Le, bassin versant de la rade de Brest, celui de la baie de Douarnenez et celui de la baie en Normandie. Donc là, euh, je cible un, peu plus ces trois bassins versants. Donc euh, vous voyez ici le bassin versant de la baie de Douarnenez avec les différents points de, suivi répartis sur l'ensemble des rivières et également les points euh, en mer. Donc là, sur le bassin versant de Douarnenez, les prélèvements sont réalisés par l'EPAB qui gère le SAGE et euh, en mer par, euh, conjointement par le parc marin d'Iroise et le, Lémar. Pour ce qui est euh, au milieu, c'est le bassin versant de la BDV, avec pareil une quinzaine de points répartis sur l'ensemble du bassin versant, et des points en mer, les prélèvements là réalisés par, par Ifremer, Port-en-Bessin en mer. Et enfin, la troisième carte vous montre le bassin versant de la rade de Brest, avec une dizaine de points euh, de suivi euh, en rivière et 9 euh, points, il me semble, suivis en mer par le Lémar. Donc comprendre la pollution sur, plastique sur les bassins versants. Donc au départ, c'était d'avoir des approches standardisées afin de, mesurer et bien identifier la, la, pollution plastique selon deux axes, donc les macroplastiques et les microplastiques. Donc des ateliers ont été réalisés entre les, partenaires français et anglais afin d'homogénéiser les, pratiques hein, donc pour, les, pour les plastiques, que ce soit la, collecte sur euh, les plages, mais également en rivière. Euh, on s'est basé sur la, grille OSPAR, qui est une grille qui euh, classe les différents types de déchets ramassés. On l'a complétée euh, en ajoutant quelques euh, compléments sur le type de, plastique euh, récolté, et le tout est, mis dans une base de données commune. Pour ce qui est des microplastiques, de la même façon, des ateliers ont lieu euh, entre la France et l'Angleterre afin de mettre en point un protocole de, collecte commun des prélèvements en fait, qui sont réalisés avec un filet donc on a différents types de filets. Celui-là, c'est un petit filet pour les plus petits cours d'eau. Et sinon, on a un filet un petit peu plus gros. Donc le principe, c'est d'immerger le filet dans, la rivière. comme ça, on, filtre un certain volume d'eau, une centaine de, mètres cubes, parce que le but était de se rapprocher à ce qui était fait euh, plus standardisé, je dirais, euh, en mer. Et euh, la maille du filet est de 300 microns. Donc ensuite, on récupère euh, ce qu'il y a dans le filet, on le passe sur un tamis, on fait un pré Comme vous le voyez, en rivière, il y a beaucoup de, de matières organiques, des, déchets végétaux. Donc on fait déjà un, prêterie. Au laboratoire, on refait aussi euh, une collecte sous loup pour essayer d'isoler déjà les particules euh, de plastique hein, qu'on pourrait voir. Et ensuite, ensuite, on fait une digestion de la matière organique, de l'échantillon, avant de passer sur euh, les filtres sur un appareil qui s'appelle un, infrarouge à transformer de, de Fourier. qui... Une digestion, vous ne les mangez pas hein Non, je vous rassure. <laughs> C'est de l'eau. quoi une digestion de la matière organique En fait, c'est euh, à, base, euh, c'est une réaction chimique qui est réalisée à base d'eau oxygénée et de KOH à une certaine température, une certaine durée, suivant la quantité de, matière plastique, de matière pardon végétale présente dans l'échantillon. Et alors, combien vous en comptez de, de bouts de microplastique par mètre cube Par mètre cube, ben, les résultats, je vais vous les montrer ici. Donc on est entre 0,1 et 13 euh, microplastiques par mètre cube filtrés, hein, avec une médiane, de 0,4 euh, cette campagne-là, c'est la campagne de juin 2020 réalisée sur le bassin versant de Brest. Et euh, la majorité des points est inférieure à, à 1 microplastique par mètre cube filtré. Sur cette campagne-là, j'ai juste trois points qui se, qui se démarquent euh, un petit peu. Et à partir de quel chiffre il faut commencer à s'inquiéter C'est beaucoup ou pas alors avec euh, notre expérience, euh, le bassin versant de la rade de Brest est moins pollué que, que d'autres, mais sur certaines publications, on voit des, des moyennes entre 0,4 jusqu'à plus de 100 000 microplastiques par mètre cube filtré. Sur les grosses rivières, euh, Rhin par exemple, euh, on peut trouver. ça va ici en Bretagne en Bretagne, euh, ça va, mais bon, là, on a quand même des, valeurs qui parfois. On remarque une augmentation, notamment par temps de pluie, mhm. par rapport aux campagnes de temps sec. Est-ce que ça veut dire ça Alors, justement, ça me renvoie sur une question toute bête, très naïve. Vous dites 80% des plastiques qui arrivent en mer viennent de terre. Et pourtant, on trie nos poubelles, pourtant, il y a des stations d'épuration, pourtant, il y a des centres de tri des déchets, pourtant, il y a des centres d'enfouissement. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre en mer Comment ils font C'est par la pluie qu'ils arrivent en mer Qu'est-ce qui se passe par la pluie. Et, euh, en fait, euh, l'origine euh, de ces, ces microplastiques, peuvent être euh, agricoles, avec euh, les bâches qui sont mises sur les sols pour certaines cultures, les serres. Mais qui ne sont pas récupérées par les agriculteurs Certaines sont récupérées, mais il y a toujours un petit peu d'enfouissement qui, se fait. Euh, ils ne peuvent pas tout récupérer non plus. Les serres, bon, on, sait que les microplastiques, en fait, on ne l'a peut-être pas expliqué au, départ, ce qu'on aurait peut-être dû, dû, faire. Donc un microplastique, c'est une particule de plastique de moins de 5 mm il y a deux origines à ces microplastiques, une origine primaire ou une origine secondaire. Les microplastiques d'origine primaire, ce sont les, les, microbilles, les pelés que les industriels utilisent pour former d'autres objets en plastique en les chauffant, en les moulant. Il y a également les microplastiques. microbilles... Attendez, comment ils peuvent se retrouver en mer C'est a des fuites c'est pelé, oui, il y a des fuites, des conteneurs qui tombent, ou alors au niveau des usines, des stockages euh, qui sont mal réalisés. Et comme c'est des, particules très légères, elles peuvent s'envoler très facilement. Et qu'on appelle, vous me disiez, euh, par un terme un peu plus poétique Des pelés. Non, les larmes de sirène. Les larmes de ah, sirène bah également, exactement. <laughs> Donc ça, origine primaire et origine secondaire C'est pas seulement. En, primaire, nous avons également les microbies qui sont mises dans les, certains cosmétiques et les fibres de vêtements synthétiques et les fragments de pneus. Fragments de pneus, d'accord. Donc fragments de pneus, fibres synthétiques, ça euh, euh, c'est ce qui passe dans l'eau des machines à laver, c'est ça Et fibres synthétiques, oui. D'accord. Bon, bref, on en émet tout le temps, on peut, ne on peut rien faire contre. Euh, Marie-Amélie euh, vous parlera des actions tout à l'heure. <laughs> Et pour l'origine secondaire, pour finir, euh, c'est en fait la, fragmentation d'objets plastiques euh, plus gros, que ce soit sous l'action des, UV ou alors une action plus euh, mécanique. Ça veut quand même dire que spontanément, on pense qu'en le mettant dans la poubelle, l'objet en plastique, il sera stocké quelque part, il sera mis hors de l'eau, hors d'atteinte de l'environnement. En fait, pas du tout, on se trompe. S'il est mis dans la poubelle, logiquement, et il suit le centre de tri et euh, va mm-hmm. soit à l'incinération, soit en recyclage. C'est plutôt les, objets plastiques euh, qu'on retrouve dans la nature, mis euh, mm-hmm. intentionnellement ou parfois peut-être involontairement, mais qui, se, qui vont se fragmenter les et retrouver. Effectivement, les mégots de cigarettes en font partie. Très bien. Au suivant, c'est vous. Hein. fini j'avais juste une petite ah, partie euh, sur le, dans le, programme hein, et il y a aussi une partie euh, de, cartographie pour euh, identifier les, risques potentiels sur les bassins versants, justement de, toutes les activités qui peuvent entraîner l'apport de plastique, microplastique sur le, bassin versant, dans les rivières et la mer, hiérarchiser ces risques et modéliser aussi ces apports sur les bassins versants euh, afin d'identifier les différents hotspots, zones d'accumulation, pardon. Et euh, un modèle marin est également prévu euh, par la société Actimar, un modèle hydrodynamique 3D pour voir aussi les zones d'accumulation en mer et un couplage de ces deux modèles, terre et modèle mer. Monsieur UV. Bonjour à tous je ne mettrai pas la main à la bouche. Euh, non, Donc euh, je, je, prends la suite. Donc vous avez compris qu'au euh, final de nos activités à terre et puis du drainage des bassins versants, on se retrouve avec beaucoup de, plastique, que ce soit des macros ou des micros en mer, enfin en système aquatique. Puis en mer, donc le Lémar, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a, on a un objectif de suivi de ce qui se passe en mer, puisque c'est la zone qui nous intéresse. Alors pas vraiment océanographie, hein, plutôt zone côtière. Euh, donc vous voyez ici sur la carte euh, ce qui a déjà été dit, c'est qu'on a des suivis de plusieurs zones et, donc euh, notamment un suivi pour ce qui peut nous intéresser ici de la rade de Brest, la baie de Douarnenez, avec des points en mer d'Iroise pour essayer aussi de comprendre qu'est-ce qui vient de nos rivières, qu'est-ce qui peut s'échanger entre les baies éventuellement d'ailleurs, et puis qu'est-ce qui peut venir aussi de l'océan, sachant que nous avons, je pense que vous en avez entendu parler, des grands gires en fait dans les océans Atlantique et Pacifique. Euh, qui concentrent les plastiques, mais qui peuvent aussi, suivant certaines conditions hydrodynamiques ou de vent, euh, rapporter des déchets euh, à terre et, pourquoi pas dans ces baies-là. Surtout celle de Douarnenez qui est assez grande ouverte. Donc on fait des suivis par des filets mantas, c'est ce que vous voyez sur les photos, ou des filets double neston qui est à côté. Ça nous fait filtrer des grands volumes d'eau, 150, 160 mètres cubes, et après il faut trier ce que vous voyez sur la photo à votre droite, euh, les particules qui sont organiques de celles qui sont inorganiques et essayer sur ces particules inorganiques de, faire plusieurs étapes que vous voyez illustrées en bas sur les photos pour arriver à chaque objet en fait qui est inorganique, le passer en analyse et savoir si oui ou non c'est un plastique et si c'est un plastique quel type de polymère. Euh, on a déjà des résultats sur la de Brest parce qu'on la suit depuis 2014 euh, je crois à euh, ces neuf points que vous voyez ici. Donc euh, c'est assez particulier, de grands estuaires, euh, une zone très urbanisée, une zone plutôt rurale avec des, activités aquacoles, ostréicoles et autres. Ce qu'il faut dire, c'est que vous voyez les chiffres, on est à 0,5 m3 de, de microplastique par... 0,5 pardon, par, mètre cube, c'est mieux dans ce sens-là. en flottant en rade de Brest, alors c'est mille fois moins que ce qu'on peut trouver en Méditerranée ou dans les zones dans, dans, le golfe du Bengale, par exemple. Mais si on fait un total à l'échelle de la rate, ça fait quand même 10 millions de particules qui se baladent. Donc, euh, par comparaison, ça ferait à peine une dans votre baignoire quand elle est pleine, mais ça fait quand même beaucoup. Et puis partout où on en cherche, on en trouve, mais les quantités sont encore assez réduites. D'où l'intérêt d'avoir des solutions pour pas que ça augmente. Y compris dans les moules. Alors oui, les sédiments, un, microplastique par kilo. Et puis euh, dans les, alors c'est des coques et des moules, oui. Donc on, a, euh, donc là c'est par gramme de, matière d'organisme, mais et ça fait en moyenne un microplastique dans une moule ou dans une coque, ce qui est euh, beaucoup moins que ce qu'on peut récupérer dans certaines côtes, comme les côtes belges, où ils sont bien plus que ça. Donc vous l'aurez compris, c'est encore des zones qui sont, même si on trouve des plastiques partout, qui sont encore assez euh, peu contaminées. La question que nous nous posons surtout, c'est celle des impacts après. Si on dit qu'il y a des plastiques en mer, euh, quels vont être les impacts Donc on peut les tracer, les tracer pardon, dans deux grandes catégories. ce que vous voyez en bas, c'est qu'un plastique, une fois qu'il est en mer, va devenir en fait un support pour plein de vie notamment des micro-organismes comme des bactéries qui vont trouver ça super, qui vont s'y coller, s'y développer, euh, et puis euh, être trimballés sur des grandes échelles d'espace et de temps, puisque les plastiques, ils ont la capacité, enfin, ils ont la caractéristique d'être durables, c'est pour ça qu'on les emploie dans notre vie de tous les jours, mais en l'occurrence, ils sont aussi dans l'eau de mer. Et donc, ça peut faire des grandes traversées. ça, a priori, c'est pas mal, ça sert de récif. Ah oui, la plus notable, c'est euh, après le tsunami de 2011 au Japon. Il y a 300 espèces d'origine japonaises qui ont été observées sur les côtes nord-américaines, quelques mois, quelques années après, bien sûr, sachant que les débris étaient à 80%, 80 d'origine plastique. La grande question, après, c'est de savoir est-ce que ces, ces, espèces vont s'installer, voire devenir invasives au détriment des espèces qui sont naturellement présentes sur la côte américaine. Et ça, on ne sait pas. Et à ce moment-là, ça bouleverse l'équilibre des communautés, la biodiversité. C'est des choses qui sont en train d'être suivies. Euh, donc voilà, et il faut aussi noter que dans ces espèces colonisatrices sur les plastiques, il peut y avoir des espèces toxiques, euh, des algues qui produisent des toxines, et puis euh, des bactéries, par exemple, pathogènes, soit pour l'homme, soit pour les organismes marins. Donc c'est la notion de radeau, comme je vous ai écrit sur la diapositive. Mais il y a aussi tout un autre volet. Alors vous avez tous vu, je pense, des photos, comme ici, de mammifères ou de tortues euh, qui sont piégés, euh, qui sont étranglés. Et donc euh, ça, c'est plutôt les macro-déchets, bien sûr, plastique. il a été estimé qu'à peu près 100 000 mammifères marins mouraient chaque année de ce genre de, de piégeage et d'étranglement. alors c'est un fait, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, puisque sur 100 plastiques qu'on peut trouver en mer, en fait, il y en a plus de 90 qui sont des micros, ceux dont on vient vous parler, donc qui sont inférieurs à 5 mm. Et nous, c'est surtout cela qu'on regarde. Pourquoi Parce qu'ils sont, pardon, excusez-moi, ils sont facilement ingérés par les organismes d'intérêt économique et alimentaire que nous consommons, qui vivent à la côte, que ce soit les huîtres, les poissons et autres. Et donc, c'est plutôt sur cette partie-là que nous, nous travaillons. Donc, ce que l'on montre, c'est que ces organismes-là... Le micro. Pardon, ce que l'on montre, c'est que ces organismes-là, euh, en fait, s'ils ont des plastiques autour d'eux, forcément, ils vont les ingérer. Et on trouve des plastiques dans toutes les espèces qu'on analyse, en fait. Euh, et puis la question après que nous demandons, c'est qu'est-ce qui se passe Alors, un sac plastique dans une tortue, ça ne va pas pouvoir sortir euh, et ça va finir par faire des occlusions et conduire à la mort de l'animal. Par contre, dans nos organismes, poissons, coquillages que nous étudions au laboratoire, on voit bien que c'est simplement un transit et c'est excrété après. Donc on pourrait se dire, ah, tout va bien. Le seul fait, d'ailleurs la photo que vous voyez ici, pardon, j'ai du mal avec le truc moi. La photo que vous voyez en haut à droite, ce sont des billes dans un estomac d'huître. Et pourtant, ce simple transit, en fait, euh, eh ben, a quand même des effets. Imaginez avec du plastique dans, dans l'estomac, ça va vous perturber euh, l'alimentation, la digestion, et donc faire moins d'énergie qui rentre par l'alimentation, et après ça projette des effets sur d'autres grandes fonctions, la croissance, la reproduction. On l'a vu au laboratoire, en conditionnant des huîtres pendant deux mois, en fait la reproduction était très altérée, elle faisait beaucoup moins de petits à la descendance. Et puis il y a un autre, euh, il y a un autre effet qui est que même en simple transit, en fait, du plastique dans votre tube digestif, enfin dans leur tube digestif en l'occurrence, euh, comme c'est quand même assez drastique, le tube digestif, ça va faire que des, additifs vont être libérés, on appelle ça la désorption, euh, vont être libérés des plastiques et vont émigrer dans le tissu de l'animal. Euh, parmi les additifs, il y en a des célèbres que vous connaissez tous, bisphénol, phtalate, et dont on sait maintenant qu'ils sont perturbateurs endocriniens, donc ils vont aller modifier la reproduction, la perturber. Mais ça, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on a mesuré, l'effet de ces perturbateurs endocriniens Alors, le problème, c'est qu'on a du mal encore à sortir l'œuf de la poule et qu'on voit des effets sur la reproduction de l'huître, mais que pour autant, euh, on ne sait pas s'il y a plus une gène physique ou une gène chimique. Et c'est encore assez compliqué, c'est ce qu'on pourrait faire des corollaires quand on a des effets sur les pesticides. Euh, on a du mal à savoir quelle est la cause à effet, bien qu'on observe des corrélations entre des quantités euh, plus ou moins fortes de pesticides et des effets plus ou moins forts sur la reproduction, par exemple. Donc ce ne sont que des approches un peu corrélatives, et encore la démonstration est difficile à faire, ou sur des modèles animaux, comme par exemple quand on veut faire par rapport à l'homme sur le rat ou la souris. Mais qu'est-ce que disent les ostréiculteurs, les mytiliculteurs Ils devraient avoir les conséquences, Alors, s'il y a. Je, dirais qu'une huître, c'est une machine à se reproduire quand même. L'été, elle fait 80% de son poids de chair qu'en cellules euh, germinales pour faire des petits à la descendance. Euh, c'est sa stratégie, en fait, à inonde le milieu avec des, petits organismes. Et puis, Donc, voir un effet difficile, même si les gamètes sont altérés dans leur formation par ces plastiques. C'est ça. Et puis, euh, elle subit plein d'autres stress dans l'environnement, que ce soit métaux lourds, pesticides et autres. Et donc, la part des choses est assez difficile à faire pour l'instant. On l'a fait en laboratoire, puisqu'on arrive à contrôler chaque paramètre individuellement, indépendamment. Par contre, dans le milieu naturel, c'est encore très difficile de tirer des conclusions. Bon, vous continuez à manger des huîtres oui, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont encore peu contaminées sur nos côtes, et tant mieux. Euh, qu'est-ce que je peux vous, vous dire de plus C'est que il faut voir ces plastiques-là comme pas seulement un seul type de polluant, en fait. C'est vraiment une très grande diversité, une très grande complexité. Vous voyez sur la photo, il y a plein de types, de formes, d'aspérité, euh, des fibres, des fragments, etc. Et en fait, ça nous rend beaucoup plus complexe la tâche parce que chacun va avoir un effet différent. Et il y a aussi une très grande variabilité sur les côtes. Euh, tout à l'heure, vous avez dit 80% vient de, nos activités à terre et 20% vient de la mer. Mais certains suivis montrent que dans certaines baies, euh, avec beaucoup d'activités de pêche ou d'ostriculture ou autres, ces chiffres peuvent s'inverser, ou d'autres activités maritimes. D'ailleurs, je ne veux, veux, pas montrer du doigt juste spécifiquement ces professions. Et, il est tout intéressant de savoir quelle est cette variabilité pour qu'on puisse comprendre les sources localement, Rade de Brest, Baie et autres, et qu'on puisse prendre des solutions parce que les décisions sont prises surtout sur quel type de plastique vous allez retrouver euh, localement euh, dans la zone côtière qui vous intéresse. Et chaque solution sera peut-être variable suivant la zone dans laquelle on travaille. Ce qui ne facilite pas le boulot. Hein. Et donc vous ne serez pas surpris pour ma dernière diapo. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'évaluation des risques biologiques, écologiques qu'on fait dans ce projet, on va essayer de s'attacher à... Parce que pour l'instant, ce que l'on fait, c'est surtout avec des billes de, plastique, notamment celles qu'on peut retrouver dans les cosmétiques, entre autres. Et il y a tout un tas d'autres sources de plastique dont on a parlé déjà un peu tout à l'heure qui nous posent question, dont on ne sait absolument pas si elles sont toxiques, oui, non, et à quel niveau. Et donc euh, l'objectif là, grâce à deux petits jeunes qui viennent d'être recrutés chez nous pendant deux ans, euh, euh, dont vous avez les photos ici, c'est d'essayer de travailler la toxicité de différentes sources pour essayer un peu de les classer. En fait. Ça peut être des fibres synthétiques issues de nos machines à laver, des fragments de pâture euh, anti-fouling de bateaux, les, fragments de pneus qui posent un vrai problème parce qu'on n'est pas beaucoup capable de les travailler encore parce que c'est très compliqué. Pourtant, apparemment, sur nos côtes européennes, ça fait partie des premières sources de microplastiques primaires. Et puis bien sûr, les secondaires, euh, ça peut être de la fragmentation de filets de pêche qui restent en mer, ça peut être la fragmentation de bâches agricoles, ça peut être la fragmentation de la bouteille plastique ou du mégot que vous allez laisser sur la plage, etc. etc. Donc on va essayer aussi localement d'avoir une idée de ce qu'on retrouve et de classer la toxicité pour savoir sur quel levier il faut préférentiellement jouer. Il n'y a pas que chez vous. Hein, euh, l'air du métro parisien, sa première source de pollution aux microparticules, c'est les pneus du métro. Et, dans l'air parisien, ce sont les pneus des voitures et les plaquettes de frein. Ah bah, vos pneus de Paris et vos mégots de Paris, ils finissent un jour dans la Seine et ils vont finir euh, en baie de Seine. Donc ils finiront toujours dans la mer. C'est l'inceptacle final de tous les déchets. Tant que ça finit pas en Bretagne. Hein c'est tout. Madame Néolier, Marie-Amélie Néolier, parc marin de la mer d'Iroise. Oui, alors bonsoir à tous. Je travaille pour le parc naturel marin d'Iroise euh, au sein de l'Office français de la biodiversité. Donc là, on a fait un petit peu un état des lieux euh, sérieux, un peu, un peu tristou. Mais euh, bah moi, voilà, les acteurs du projet... pas gentil pour vos collègues quand même. Hein. Mhm. Des acteurs du projet et moi-même, donc là je vais être le porte-voix de, des actions du parc naturel marin d'Iroise, mais aussi des autres acteurs dont certains sont dans la salle. Hein. Je pense à la presse métropole, syndicat bassin de l'EPA l'EPAB de donner, etc. Donc présenter un certain nombre de solutions euh, parce que euh, il ne s'agit pas d'être dans le pathos, etc. Mais il s'agit d'agir. Il y a plein de solutions. Euh, on en a plein on en a même, on ne sait plus quoi en faire des solutions. Et, vous bah, pouvez vous nous promettez beaucoup, attention. Hein. Vous nous promettez beaucoup là quand même. Ouais, hein. je vends du Faut que ce soit à la euh. hauteur, hein. on vous écoute. Euh, donc du coup là je balais un certain nombre des solutions que les acteurs du projet euh, proposent. Donc Valérie en a parlé, il y a les suivis OSPAR, donc de tri et de quantification, qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur les déchets qui sont sur, sur nos plages. Avec, ben, pour faire écho à ce que tu disais Arnaud tout à l'heure, une petite spécificité pour le parc naturel marin d'Iroise. En tout cas donc nous on a quatre points de suivi OSPAR. Et on s'est rendu compte, en fait, euh, au fur et à mesure des années, ça fait un, certain nombre d'années qu'on fait ça, que la tendance versé. Donc, euh, sur les, plages de l'Iroise, ce sont 80% des déchets qui viennent de la mer. Et donc, la tendance euh, générale, globale, s'inverse totalement sur notre, sur notre territoire. Alors, c'est quoi ces déchets qui viennent de la mer bah, En fait, les déchets sont représentatifs des activités qui se déroulent sur le, sur le littoral. En Bretagne, et notamment sur le parc naturel marin d'Iroise, on a beaucoup d'activités d'aquaculture, de pêche, euh, d'agriculture euh, et autres, en tout cas pour les activités maritimes très représentées. De fait, les déchets qui en, qui en résultent, enfin qui en ressortent, sont euh, très significatifs et très représentatifs. bref, c'est des filets, c'est des poches d'élevage d'huîtres, ce genre de choses Ce sont des filets, effectivement, en grande, en grande majorité. Je pense que tous les Bretons qui, à un moment donné, ont fait une collecte de déchets sur les plages, voilà, ont ramassé un, grand nombre de. Oui, pour décorer le mur au-dessus du buffet, on met un, non, rien, j'ai vu ça dans des maisons. Des, morceaux <laughs> de filet pour décorer euh, ah dans le sapin de Noël, c'est parfait. en sapin de Noël, vous, mettez bah, un vieux filet. Ah, c'est de l'upcycling, hein, ça fait partie des solutions. C'est une des solutions que vous proposez, donc. Pourquoi pas D'accord. <laughs> donc, euh, du coup, euh, une autre des, solutions, on parlait des, des microplastiques issus du textile. Donc, c'est l'EPAP qui propose des filtres pour les machines à laver, par exemple. Ensuite, euh, euh, Brest Métropole, euh, syndicat Bassin de l'Elorne, l'EPAB, propose des filets de rétention sur le fluvial pour venir récupérer les, déchets. Euh, des suivis microplastiques en mer dont on a, dont on a parlé. Euh, le parc marin qui a mis en place à ce jour déjà 53 bacs à marée sur 18 communes. Euh, qu'est-ce qu'un bac à marée Qu'est-ce qu'un bac à marée Alors le bac à marée, contrairement à ce que pensent certaines personnes, notamment durant la période estivale, n'est pas une poubelle. le bac à marée est destiné à collecter, à ce que les gens déposent les déchets qui sont sur les plages, les macro-déchets qui sont venus s'échouer sur la plage ce n'est pas une poubelle. Notamment, que, enfin, euh, notamment c'est très important pour nous que ce ne soit pas considéré comme une poubelle, puisque le contenu des bacs à marée, euh, nous le regardons, nous essayons de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, de le quantifier, de le qualifier, et toujours pour trouver plus de solutions et s'attaquer à la source du problème. D'où viennent ces déchets Qui les a produits Comment est-ce qu'on agit Ensuite, euh, entre autres, ben, je pense surtout aux opérations de dépollution. Donc euh, bah, j'étais cet après-midi, euh, du coup, euh, sur un territoire insulaire pour traiter de la question des décharges sauvages. voilà, donc c'est une question qu'on attend sur les territoires insulaires que, les territoires continentaux, hein. notamment, enfin voilà, tout ce qui est gravats, etc., déchets de chantier, voilà, c'est assez, assez, commun. C'est un vrai travail et nous, on a décidé, le parc marin, de s'attaquer aux zones difficiles d'accès parce que c'était déjà pas suffisamment compliqué. Donc, euh, à titre d'exemple, dans, deux semaines, on va dépolluer le fond du port du Rosmer euh, à Douarnenez, euh, voilà, en plus de, cette décharge en territoire insulaire, comme exemple. On va traiter aussi la thématique des navires en fin de vie, les coques polyester, tous ces navires en fin d'été qui sont là posés sur les littoraux, abandonnés, malheureux. Ben, nous, on a trouvé une petite solution pour eux. Donc on va travailler avec un éco-organisme national agréé, euh, donc on va gérer leur transport et leur retraitement. On va commencer par les territoires insulaires. C'est nouveau ça, parce que les bateaux euh, jusqu'à peu de temps n'étaient pas recyclés, il y avait pas le ils subissaient, pas, pardon, ils étaient pas, oui si, ils n'entraient pas dans, la même filière que les voitures en fin de vie par exemple. Les voitures on les recycle, on les démonte les bateaux. c'est assez récent. Euh, bon, il fallait attendre autant de temps, ça paraît fou. On est le pro, un des premiers pays de plaisance du monde et les bateaux on les laissait pourrir sur les littoraux. Exactement, et c'est alors aujourd'hui la filière de retraitement qui existe, donc c'est l'APER, c'est un éco-organisme qui, voilà, qui est mandaté par l'État. Il se trouve qu'en Bretagne, on est bien loti puisqu'on a deux centres de traitement qui sont euh, Guyot Environnement et les recycleurs bretons qui sont en capacité d'accueillir euh, ces coques polyester et de les retraiter. Euh, reste la question du transport qui est à la charge du propriétaire. Donc nous, l'idée, c'est de lancer une dynamique et de donner les clés aux propriétaires pour leur dire, voilà, c'est pas si compliqué, c'est pas si cher. vous lui payez le transport pour l'instant, on lance la dynamique, donc on va payer le transport. Mais... Ça représente combien Je ne me rends pas compte. Comment Ça représente quelle somme je me rends Quelle somme Alors, je peux vous donner une somme ultra concrète, euh, parce que j'ai des devis en poche. Euh, <laughs> euh, du coup, mettons qu'on veuille faire transporter son bateau, un petit plaisance, moins de 6 mètres, coque polyester, depuis l'île de Saint, en passant par la Pénarbed, qui est la compagnie classique voilà, qu'on connaît tous. Ça va vous coûter entre 50 et 100 euros. C'est tout Oui. Pourquoi s'en priver et qu'est-ce qu'on en fait une fois Et le, le traitement est 100% pris en charge par la paire, puisque une partie du coût du traitement est euh, compris dans le prix d'achat du bateau. Et on le transforme en quoi En mobilier de jardin, en pull en... Alors, pour l'instant, on ne parle pas d'upcycling ou quoi. C'est vraiment euh, voilà, une prise en charge de l'ensemble euh, de... Voilà. Et ça a vocation de devenir quoi, ces bateaux Ils ont vocation... Les, bateaux qui sont traités alors aujourd'hui, eh bon, ils sont démantelés, euh, chaque matériau euh, récupère sa petite filière de traitement à elle. Euh, voilà. Il n'y a pas de d'upcycling connu, en tout cas à ce jour. voilà. Donc voilà, et puis ben, un dernier exemple, peut-être l'accompagnement à la création de filières alternatives au plastique dans tout ce qui est construction navale et engins de pêche. Donc c'est ce qu'on disait sur les plages, on a tous vu. Ben, des, vieux casiers, des, des, engins de pêche hors d'usage, des filets. Ben, nous, on travaille euh, notamment, donc euh, l'EPAV euh, qui est un autre partenaire, et nous, on va essayer de collecter non seulement les, filets qu'on a dans les bacs à marée, mais aussi directement dans les ports, et de donner les moyens aux pêcheurs d'avoir des collecteurs directement sur les ports, de pouvoir récupérer ces filets, qui sont traités ensuite par une petite start-up brestoise qui s'appelle Filet Fab, et qui les transforme en lunettes, en montres, et en tout tas d'objets à venir. Il y a plein d'idées là-dessus. Je, suis surpris qu'il n'y avait pas ces bacs. Euh, enfin, ça ne fait pas partie de la culture maritime ici. Je, pensais faussement naïvement qu'il y avait des bacs de récupération partout sur les quais. non. Et c'est ce qui est important dans ce projet, c'est euh, on est une, grande variété d'acteurs différents, mhm. donc ils s'adressent à un grand nombre de, types de publics différents. Mhm. On a tous un petit peu nos publics cibles. Euh, tant les pêcheurs que les aquaculteurs, que les écoliers, que euh, voilà, le, monde de la recherche, etc. Et l'idée, c'est effectivement d'apporter des solutions clés en main mmh. et lancer des dynamiques, prouver que c'est possible, que c'est accessible. Mais il faut écouter les gens. Les mmh. pêcheurs, bon, bah voilà, s'il y avait un besoin, il fallait l'identifier, on peut mettre des choses en place, euh, voilà, ça, ça peut se faire. Il faut s'écouter, il faut identifier quelles sont les vraies sources et à quoi il faut s'attaquer en priorité puis ben, on, a, on les solutions, on peut le faire. Ce type de dispositif nous permet de mettre à disposition des gens de vraies solutions concrètes. comprendre pourquoi les gens font ou ne font pas. Et ne pas leur donner de leçons, ça ne sert à rien. Non, non, non. Ben, il y, a, des solutions pour tout. moi, je suis une, irréductible optimiste. Euh, voilà, je crois que juste tant qu'on, à partir du moment où on écoute les gens et qu'on se met, on s'assoit ensemble autour d'une table, on peut trouver des solutions. Même avec les pêcheurs, euh, les aquaculteurs, je crois que tout le monde a envie de faire évoluer un petit peu les choses. il y a forcément des gens qui, qui seront toujours euh, négatifs et qui vous bah, il y en a partout, mais je crois que euh, le temps euh, est au changement de comportement. Donc voilà, là je vous laisse, je ne vais pas forcément commenter, je crois qu'il faut qu'on peut-être aussi qu'on accélère un petit peu. Donc quelques photos, voilà une chaise qui a été prise en photo il y a quelques semaines au fond du port du Rosmeur. Dès comme ça, on va en dépolluer dans une, bonne centaine d'ici 15 jours. voilà, déchets issus de la pêche de loisirs. Hein. Quand on s'assoit sur une jetée et qu'on est en Bretagne et que le vent souffle, beaucoup de choses qui tombent dans l'eau. <laughs> Donc voilà. Des pêcheurs euh, aussi Comment Des pêcheurs aussi Des pêcheurs, j'en ai pas retrouvé. <laughs> <laughs> Non Non. j'ai... Non, non, j'ai pas encore retrouvé ça. Donc là, la chaise, vous la récupérez dans votre salon, c'est ça vous faites de l'upcycling chez vous, la chaise, vous Deux chaises bah, on, on, en a remonté quelques-unes, effectivement. Ça, peut servir aux agents du parc pour prendre leur petit pique-nique, euh, voilà, pour manger le midi en période estivale, ça peut être sympa. Donc voilà, à côté, c'est une décharge sauvage en territoire insulaire. Euh, voilà, après, un plan euh, d'une action du, syndicat euh, du bassin de l'Elorne, donc avec un travail massif de nettoyage des 21 tronçons de l'Elorne qui, qui s'étale sur 58 km de rivière, donc le double, 116 km de, berge. Je tiens à préciser que la personne qui gère le projet est dans la salle. Donc s'il y a des questions dédiées sur ce projet, il y a la personne adaptée cacher, pour répondre. <laughs> Donc euh, voilà, je te laisse la parole, Tristan. Alors qu'est-ce qu'Océanopolis fait sur cette question Si ce n'est de la pédagogie. Ce qu'Océanopolis fait le mieux, de la pédagogie, de la <laughs> vulgarisation. C'est un sujet qui intéresse euh, la clientèle d'Océanopolis Ah oui, ben, c'est un sujet euh, d'actualité. Euh, où le public euh, s'imprègne bien justement de ce sujet, parce que justement, et on va rester dans le côté euh, positif, c'est quelque chose où on peut agir concrètement dans sa vie de tous les jours et voir aussi concrètement des, résultats, contrairement à, d'autres problèmes qu'on peut avoir environnemental. Et justement, à Sanopolis, on essaye de mettre en, avant ces valeurs d'engagement auprès du public qui vient chaque jour à Ossanopolis, mais aussi et surtout vis-à-vis des, des 35 000 scolaires que nous accueillons chaque année dans des ateliers et éducatifs, des ateliers pédagogiques dans cette démarche donc, de médiation scientifique en tant que centre de culture scientifique, technique euh, et industrielle. dans le cadre de ce projet, notre but, c'est vraiment euh, d'informer et de transmettre des informations euh, pour permettre euh, à ce public de s'imprégner de cette euh, problématique. Et justement, c'est ça l'intérêt de travailler euh, à plusieurs, c'est justement d'avoir d'un coup assez rapidement le contact avec les scientifiques, avec les gestionnaires, pour avoir ben, tout ce qu'il nous faut pour ensuite créer des ateliers pédagogiques qui vont bien évidemment être réalisés en fonction du niveau des élèves et en fonction, là aussi, des programmes de l'éducation nationale pour leur permettre d'appréhender plus facilement donc, ces problématiques environnementales je vais lister assez rapidement euh, différents types d'ateliers ou de dispositifs de médiation qu'on estime en tout cas nous ici assez innovants pour euh, parler de cette thématique. Euh, tout d'abord la réalisation d'ateliers dans lesquels nous allons proposer aux, scolaires d'être vraiment dans cette démarche scientifique, c'est-à-dire que l'on voit très bien en étant intégré dans ce programme-là dès le début, de voir un peu comment se passe la recherche d'où on part et comment est-ce qu'on va faire pour arriver, pour obtenir des résultats. Et toute cette démarche scientifique, on va essayer de, l'inculquer dans nos ateliers, on va un peu les, scénariser justement pour que ce, public scolaire, même dès le, cycle 2, donc dès des enfants qui vont avoir 6-7 ans, vont pouvoir euh, s'imprégner de cette euh, démarche euh, scientifique. On est aussi assez fiers euh, de lancer euh, cette année un projet de science participative euh, qui se nomme Enquête sur les microplastiques. Donc on l'a vu avec, avec Valérie ou avec Arnaud, donc des chercheurs, des scientifiques qui sont là pour aller prélever directement en mer. Ils font tout leur possible, malheureusement ils ne peuvent pas être partout à la fois. <laughs> Et justement, le but ici de ce programme, c'est de permettre à des scolaires d'aller dans différents lieux euh, du bassin versant de la rade de Brest ou encore celui de la bête d'Ornée dans un premier temps, puis s'étendre sur les autres bassins versants par la suite, pour aller prélever eux-mêmes des microplastiques en suivant un protocole qui a été euh, déterminé avec l'aide justement des scientifiques du programme, pour ensuite envoyer ces données aux scientifiques. Donc ils, seront intégrés directement dans ce programme scientifique. Il n'y a rien de mieux que pour euh, transmettre justement cette démarche scientifique et tout ce qui est aussi une démarche d'esprit de, de critique. Et pour aller un peu plus loin, euh, je vois que justement l'enseignant Stéphane Alemani est, présent dans, la salle. On travaille avec une classe pilote. Au lieu de, donner les outils aux élèves pour prélever les microplastiques, on essaye de travailler avec eux pour qu'ils créent eux-mêmes les outils, qu'ils y réfléchissent eux-mêmes. Et pour cela, on travaille avec un euh, avec cette école pilote donc de Pierre Macorlan, de l'Henri Lab, Il faut traduire tout de suite. Alors un Fab Lab, alors comment traduire un Fab Lab euh, Un laboratoire de la fabrication <laughs> Euh, en gros, un Fab Lab, c'est un, lieu où on va retrouver euh, de nombreux outils et des personnes qui savent s'en servir, comme vous avez sûrement déjà entendu parler euh, d'imprimantes 3D, d'impression laser. voilà, on va retrouver plein d'outils qui vont permettre, avec des personnes qui sont là aussi pour permettre de mettre en commun des idées, de, réaliser des prototypes et des outils qui pourront peut-être avoir un intérêt industriel ou simplement pour répondre à, un besoin et dans le cadre de ce partenariat avec le Fab Lab de l'UBO, qui est l'UBO Open Factory, le but, c'est de récupérer du plastique euh, qui a été trouvé sur les plages pour ensuite le recycler dans le Fab Lab et utiliser ce plastique recyclé pour produire les outils. Cela nous permet ainsi de présenter aux, élèves aussi toute cette démarche de ce qu'est le recyclage et comment tout ce qu'il y a derrière aussi ce phénomène de recyclage. Donc voilà un programme qu'on a lancé cette année qui va se développer au cours des prochaines années. Alors là, on va être encore dans, de l'anglais, excusez-moi. Bah <laughs> un Nouveau programme aussi. Cool, on comprend, plastique, oui, hackathon. Voilà, hackathon. Papa, papa, qui sait ce que c'est Qui sait ce qu'est un hackathon ah oui, ça fait qu'un seul bras. Deux, trois, bah, là vous êtes obligé de définir. Alors on va définir ce que qu'est un hackathon. Alors, faut surtout, faut surtout que tu le traduises en français. Ah, on en a parlé euh, tout à l'heure justement. Et, là on va s'amuser là. Alors. Alors, un, hackathon, qu'est-ce que c'est Un hackathon en gros ça va être un événement euh, durant lequel on va regrouper euh, des groupes de personnes, alors ça peut être aussi bien des, adultes, des professionnels ou encore des scolaires, où ils vont travailler sur une problématique. Par exemple, dans le cadre de ce School Plastic Hackathon, c'est travailler sur la problématique d'un océan sans plastique, trouver des solutions pour que l'océan de demain soit sans plastique. Alors on peut en trouver diverses et variées, on en a entendu, on a entendu certaines solutions par exemple avec, avec Marie-Amélie, et là c'est essayer de trouver du coup des nouvelles, des nouvelles idées. Et pour cela on, va, euh, donc on a fait un appel à projet où les classes peuvent répondre soumettre leurs défi Et, justement, à partir euh, de ce défi, c'est de se réunir deux journées à Oceanopolis, être équipé donc euh, des personnes de Fab Lab, avec des experts comme euh, des scientifiques, des ingénieurs, des designers, pour réfléchir tous ensemble avec ces élèves pour rendre cette idée la plus concrète possible, c'est-à-dire réaliser des prototypes, réaliser des maquettes, tout simplement une présentation. Et justement, le but, c'est après qu'il fasse un petit, petit, petit, une petite présentation à l'oral devant ce jury euh, pour, pourquoi pas, euh, après, avoir un, que ce programme soit suivi et qu'on puisse aller, euh, dans l'idéal, jusqu'à la concrétisation de ce projet. Donc voilà, en gros, ce qu'est un caton. Donc c'est sur un, un, moment qui est assez, assez réduit, donc sur, sur deux journées. Est-ce qu'ils est-ce trouvent des, idées euh, intéressantes, originales, pertinentes Ah oui, très justement. Lesquelles euh, Alors lesquelles euh, on, a pas mal d'idées déjà sur quelque chose d'intéressant. C'est par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire du plastique une fois qu'il est qu'il est déchet Comment est-ce qu'on peut le valoriser Alors c'est quelque chose qui est déjà mis en place dans des dans, avec des entreprises ou des associations qui essaient de le, mettre en place, c'est par exemple de réutiliser le plastique en tant que, carburant. Et par exemple, ça c'est un, des projets qui a été soumis, c'est euh, euh, créer une voiture qui peut permettre, qui peut rouler au plastique. Voilà une idée de solution. Mais du plastique dans le réservoir. Du plastique dans le réservoir. Ils ont essayé Alors justement, le but de, déjà du hackathon, là pour l'instant on est juste à l'idée, on n'a pas encore organisé ce hackathon, on va les mettre après avec des experts qui vont pouvoir leur dire si c'est réalisable ou pas, et dans le moins, si c'est réalisable, de voir comment est-ce qu'on peut le faire. Il ne faut pas qu'ils mettent des sacs plastiques dans le réservoir de la voiture. Ah non, non, bien évidemment. Je déconseille à tous les, <laughs> toutes les personnes qui écoutent. Du sucre éventuellement, mais. <laughs> Oui, pas du plastique. On ne va pas donner de mauvaises idées. Non, en effet. Et du coup, ce sont pas les seuls euh, événements. On va aussi imprégner un peu du plastique les différents événements un peu qu'on a tous les ans à Ossanopolis, comme euh, un événement qui est Jeunes Reporters des Arts et des Sciences, où on fait rencontrer le milieu des arts et des scientifiques, des conférences comme celle que l'on organise euh, ce soir, des formations pour les enseignants qui puissent justement euh, parler de ce, de ce sujet-là à leurs élèves en connaissant ben, tout, tous les enjeux de cette problématique qui est malgré tout assez, assez complexe. Et nous nous sommes bien évidemment dans cette démarche sans plastique. Peut-être certains d'entre vous, euh, vous avez participé à la fête de la science euh, euh, le week-end dernier au Capucin, où nous tendons vers des événements sans plastique. Alors, c'est impossible de faire un événement sans plastique du tout. Hein. Il suffit juste de voir nos ordinateurs, nos téléphones, l'événement même que l'on peut porter, mais tout du moins aller vers des événements sans plastique à usage unique. Donc vraiment réfléchir sur notre usage de ce plastique. Et bien évidemment, nous ne sommes pas les seuls à faire ce devoir de médiation scientifique dans le cadre du, programme. Euh, voilà, il y a des autres partenaires avec qui nous, nous, travaillons en étroite collaboration qui vont faire des interventions dans les classes comme euh, l'IFREMER, le CNRS, l'EPAB, PAB, les euh, LORN. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important d'agir auprès de ce, de ce, jeune public qui est le premier récepteur et qui reçoit très bien justement ces informations. On note que par rapport à ce qu'ils pouvaient savoir il y a 5, ans, tout ce qui est notion de microplastique, maintenant, c'est des choses qu'ils connaissent assez bien, même dès le, cycle 2, ce qui est assez, impressionnant. Et leurs parents Vous les interrogez, leurs parents Qu'est-ce qu'ils vous disent leurs parents Les parents, c'est assez difficile, parce que nous, ici à océanopolis on a les enseignants et les élèves. On n'a pas directement accès aux parents, malheureusement. les enseignants, ça, va Ils sont au fait sur le plastique Oui, ils sont Tous sont au fait. Alors, Vraiment pas tous encore, mais justement, déjà, ceux qui, viennent pour faire un atelier, en général, ils ont travaillé euh, cette thématique-là déjà en classe, qui leur a permis d'avoir un premier première vision du sujet. Et puis après, avec nous et avec les différents partenaires du programme, ça permet d'aller un, peu plus, un peu plus loin dans ce qui est fait, de ce qu'on peut faire. Et ce que l'on essaye aussi de montrer, on est là pour montrer l'impact de la pollution plastique, mais aussi on essaie de voir avec eux euh, quelles solutions on peut mettre en place. Et par exemple, quand ils viennent à Ossanopolis pour euh, un atelier sur la pollution plastique, même pour un atelier en général, on leur euh, soumet un défi, c'est-à-dire de venir à Ossanopolis et de faire un pique-nique zéro déchet. Ils y arrivent Alors en tout cas, ils font l'effort. Il y en a qui arrivent mieux que d'autres, ça dépend de pas mal de choses, mais en tout cas, il y a à chaque fois un effort important qui est fait. Il suffit juste d'aller regarder euh, les poubelles justement après, après leur passage dans la tente pique-nique pour voir qu'il y a vraiment une réduction importante. Donc ça montre que si on peut le faire une fois, on peut le faire euh, plusieurs fois. Est-ce que vous le faites vous-même, vous, à Ossanopolis Est-ce que vous distribuez plus de bouteilles d'eau Est-ce qu'il n'y a plus de couverts en plastique En effet, euh, par exemple, si vous allez dans, le, self, euh, vous allez trouver euh, des bouteilles, des, carafes d'eau, vous allez trouver des couverts qui sont en métal, du coup, de, tout, est réutilisable, tout est, tout est lavé. Bah, si on ne dit pas d'eau, c'est, c'est planquette hein, en breton. Oui, <laughs> <laughs> en effet. Mais non, non, on est aussi bien évidemment dans cette, dans cette, dans cette démarche d'engagement. On ne peut pas euh, demander au public euh, et aux scolaires qui viennent ici de faire un effort si nous-mêmes, au sein Sanopolis on ne le fait pas. Et ça va un engagement aussi au-delà de ce qui est visible du public, c'est-à-dire c'est un engagement qui est pris euh, au sein de l'ensemble du, du, personnel présent, présent ici, pour justement arriver à mhm. ces, à ces R qui est de réduire, réutiliser, réparer et, recycler, des choses que l'on rabâche un, un, peu tout le temps, mais c'est vraiment la, la base euh, de, des solutions que l'on peut retrouver pour réduire euh, cette pollution plastique. Euh, vous avez dit, vous avez employé le bon mot la plastique à usage unique. Je crois que la moitié des déchets plastiques qu'on retrouve en mer sont issus de produits à usage unique. Pardon Un tiers, c'est ça. Ah, c'est 50% sur les documents officiels du PPP. Ah. Bon, alors, Donc 40% d'emballage alimentaire. Donc un emballage alimentaire, c'est, je crois que la durée de vie estimée par l'ADEME, c'est 4 minutes. Mhm. Alors qu'un plastique dans une voiture qui va être recyclé à 80-90%, la durée de vie, c'est 8 ans. Donc il y a vraiment, ne euh, faut pas croire qu'on a un discours anti-plastique. Il y a vraiment des plastiques à haute valeur ajoutée, comme à l'hôpital, où on ne peut pas s'en passer. Des plastiques où peut-être dans une voiture, si on mettait autre chose, ça serait bien plus compliqué, bien plus lourd, et pire pour le bilan carbone mais d'autres, notamment les emballages alimentaires euh, et le sur-emballage surtout, qui pose un vrai problème euh, de questionnement d'intérêt pour la société. Et puis, c'est effectivement ce qu'on retrouve le plus en déchets euh, en flottant dans les océans. Oui, ce n'est pas le plastique en soi hein, qui, qui cause, enfin, qui, est le problème, c'est notre façon de le consommer et puis de ne pas, euh, de ne pas savoir le, recycler, le réutiliser derrière. Euh, Madame Néolier, est-ce que la, loi Brune-Poisson du, début d'année qui a proscrit, enfin de la fin de l'année dernière, qui proscrit euh, les cotons-tiges, qui proscrit justement la vaisselle de pique-nique, qui augmente ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire qui va obliger demain tous les producteurs à penser très en amont à une filière de recyclage, est-ce que ça, ça peut avoir des résultats ou ce sera une, une loi de plus qu'on n'aura pas mis en œuvre non, c'est bien sûr que ça va, avoir, enfin, ça va avoir des résultats. Non seulement ça a le, mérite de faire euh, de la sensibilisation parce qu'on en parle, on en surparle, on communique là-dessus. Donc de fait, le message passe. Et après, on ne peut pas, enfin, il y a tout un tas de solutions qui sont sympathiques, etc. Mais à un moment donné, on ne peut pas euh, ne pas passer par euh, l'aspect légal et des leviers un peu coercitifs pour pour pallier cette, euh, enfin, pour euh, agir contre cette pollution. Donc euh, oui, la loi c'est important et passer par une, par une loi, oui. Vous avez employé le mot coercitif, l'OFB peut l'être, vous avez la police de l'environnement, vous pouvez mettre des prunes ici si vous voyez quelqu'un qui balance son mégot ou, ou qui fait un méchant pique-nique tout plastique sur la plage alors si effectivement euh, sur euh, la réserve de Triélin, on, voilà, on retrouve des gens en train de pique-niquer, de jeter leurs poubelles, euh, oui, bien sûr, forcément, il y aura une, intervention s'ils sont pris en flagrant délit. oui, d'accord. C'est tout à fait possible. Juste ajouter, est-ce que les lois peuvent avoir un effet Il y a un exemple qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude scientifique qui a suivi les sacs plastiques au fond de la Manche avant et après l'interdiction, qui était française mais aussi assez élargie à l'Europe. Euh, il y a eu une diminution de 30% des sacs observés au fond de la Manche euh, dans les années qui ont suivi la, loi sur l'interdiction. La question, c'est est-ce que c'est juste une observation Parce que ça a été vu une année, il faudrait continuer, mais c'est quand même un résultat qui, qui montre que ça peut avoir au moins un effet. Pourtant, on distribue toujours autant des sacs plastiques. Ils sont un peu plus épais, recyclables, réutilisables, mais il y en a toujours autant. peut-être moins en mer. les nouveaux, en fait, euh, sont censés être compostables, en composteur industriel. Mhm. dans certaines conditions, pas dans nos composts à nous, mais pour autant, je pense que les gens le gèrent euh, différemment aussi maintenant. Donc euh, ça ne s'échappe plus aussi souvent qu'avant et ça finit plus forcément dans les caniveaux ou, euh, dans les rivières et dans la mer. Ça, ça m'évoque une question. Les, les substituts au plastique vantés à droite à gauche, à base de maïs, à base d'autres matières, est-ce que est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pire que le mal Est-ce que, est que, mieux vaut un, plastique dont on connaît la toxicité qu'on peut à peu près suivre ou le remplacer par quelque chose un peu trop vite euh, dont on ne connaît pas le devenir dans l'environnement On en est où là-dessus Oui, d'accord, donc c'est pour moi. Euh, non, non, non, il y a Valérie qui voulait parler. Il y a biosourcé et biodégradable. Alors, faire la, différence. biosourcé, c'est un plastique qui serait issu, euh, de, par exemple, de matière végétale, d'autres choses que du pétrole mais qui ne sera pas nécessairement euh, biodégradable. Et puis tout dépend comment les végétaux ont été produits aussi. Voilà, et tout dépend des additifs aussi qui sont ajoutés euh, pour ce plastique. Et les plastiques biodégradables, euh, comme disait Arnaud, certains sont, on peut les mettre dans des composts, mais des composts industriels, chose qu'on n'a pas nécessairement, nous, par exemple, dans la région, on n'en a pas. Et si on met dans nos composteurs à nous, ils ne seront pas dégradés. Et après, euh, certains sont, peuvent être dits biodégradables, mais sous certaines conditions et qu'on ne retrouve pas dans, dans l'environnement. Oui, et puis peuvent se dégrader en émettant des molécules ou des sous-produits euh, pas forcément. En fait, pour tous les polymères du futur, on devrait avoir une démarche proactive de tester l'innocuité avant la mise sur le marché. Ce problème, c'est qu'on a toujours 1, 2, 3, 4 années de retard, hein, parce que l'industrie va beaucoup plus vite que nous. Euh, Ce n'est pas les mêmes temps, le temps de la recherche est toujours plus long. En plus, c'est souvent bardé d'additifs qu'on ne connaît pas, puisqu'ils en inventent tous les ans. Et au final, euh, il faut déjà qu'on comprenne ce qu'il y a dedans pour savoir ce que ça veut dire. Et donc, on, arrive toujours après avec les études de toxicité. Et euh, il y a un exemple très flagrant qui est euh, les plastiques oxo-fragmentables ou oxo-réductibles qu'il y a eu il y a quelques années, c'était pétrochimique hein, toujours, mais ils avaient ajouté euh, un, produit qui fait que quand ils étaient sous l'action des UV, ils allaient se, fragmenter, on utilisait dégradé, mais c'est un mauvais terme, se fragmenter beaucoup plus vite. En microplastique donc Oui, et donc on ne le voyait plus, et donc on n'y avait plus de problème, sauf qu'en fait, plus ils sont petits, ils sont toujours là, ça ne les dégrade pas, ça les fragmente, et donc ils sont beaucoup plus biodisponibles, c'est-à-dire qu'ils sont plus facilement gérés par les organismes euh, comme les poissons, les coquillages et autres. Et c'est en fait euh, tout aussi toxique, voire plus. Donc ils ont été interdits en France, une certaine partie. Par contre, ils sont toujours actifs en Chine, par exemple. Ça montre bien qu'il y a vraiment deux temps et qu'on a toujours, malheureusement, un carrosse de retard, si on peut dire. Mais est-ce que c'est seulement envisageable de remplacer le plastique qui, par définition, est plastique, sert à tout, est léger S'il est partout en mer, c'est parce qu'on l'utilise autant. Si on l'utilise autant, c'est bien parce qu'il est pratique. Euh, est-ce qu'on peut simplement s'en passer dans une voiture, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément l'obligation de s'en passer. Même dans les emballages alimentaires. Quasiment Alors les emballages alimentaires, euh, on peut se poser la question de l'intérêt de certains. Euh, acheter 4 bananes dans un sac plastique, je euh, je vois pas trop l'intérêt, ça se faisait pas avant et personne ne s'en trouvait plus mal pour autant. ça c'est mon point de vue de citoyen. Il y a des plastiques à haute valeur ajoutée, mais il faut savoir que sur cela, il y a des développements qui sont en train d'être faits. Il y en a des collègues sur la Technopole ici qui arrivent à faire du plastique à partir de cultures bactériennes. Mhm. Euh, il y a des plastiques maintenant, notamment à Saint-Malo, qui sont produits à partir des algues brunes. Donc c'est sûr que ça va avoir plus de, un coût supérieur, mais pour les plastiques à haute valeur ajoutée, ça peut avoir un intérêt. La question, c'est ceux vraiment euh, dont on veut payer absolument le moins cher et qui ont potentiellement des usages peu intéressants comme les emballages, en tout cas une certaine partie des emballages. On ne pourra pas passer avec des polymères du futur, ça sera trop coûteux. Et donc c'est plus de la sobriété et une façon de consommer différente qu'il faut adopter sur ces usages-là, certainement. Valérie Yoc, euh, la question s'adresse peut-être, enfin, s'adresse à, vous tous, mais, en particulier à vous. Euh, dans, les partenaires que j'ai vus avec des collectivités, des centres de recherche, j'ai pas vu Veolia, j'ai pas vu Suez, j'ai vu aucun industriel du plastique. Ça paraît étonnant qu'il n'y ait pas un industriel de l'eau. Euh, dans ce projet-là, effectivement, euh, on n'a pas de, ce type de, partenaire, mais la BOCEA, dans un précédent projet, a, travaillé avec Suez. donc Suez était porteur du, du projet microplastique, qui s'intéressait aux microplastiques euh, euh, sur le territoire de la, rade de Brest, mais aussi euh, Marseille. Et Suez s'intéressait plus particulièrement aux microplastiques dans les stations d'épuration. Ils ont étudié différentes filières de, traitement pour vérifier le, relargage justement dans les, si on retrouvait des, microplastiques dans les eaux usées. Bon, on n'en en trouvaient quasiment pas, mais par contre, euh, les microplastiques, euh, il faut bien qu'ils arrivent quelque part. Et ils sont présents en fait dans les, bouts boues des stations d'épuration. Lorsque ces bouts sont incinérés, bon, ben, le plastique est, détruit, mais par contre, la majorité euh, des bouts peuvent être épandues sur les terres agricoles. Donc, c'est une autre source de microplastiques. Donc, la Suez continue en fait ses tests pour essayer de déterminer les, concentrations en microplastiques dans, dans les boues mais vous imaginez, la, matrice n'est pas la même, donc euh, c'est quand même super compliqué euh, d'analyser ces microplastiques euh, dans, cette, dans cette matrice. Donc il y a encore des leviers à, passer pour vraiment avoir des données un peu plus précises.